Давайте все почнемо. Із того, що ставимо хвостики вверх і погонимо далі. Дядь Саня тут. Я тут. Сніг прикратився, то трошки можна продовжати. Зараз ми перший лист вже на цьому скаті виставили. Цей скат крутенький, трошки є свої сложності. Ну, більш-менш нормально. Ну а ту половинку ми вкрили. Вчора, ну кстати, быстро її укрили ту. Богдан из дядь Саня подавали мені наверх. Я веревку витягував і закручував. Сьогодні ми докрутили края, а тут іменно були не закручені. Ну і перейшли на другу, на другу половину кровлі. получается СВ. Значит, это туда? Да. Теперь туда до Вики, а я сюда. До П. Так, и не переворачивай. Не, не, не, все нормально, так и есть. Пішов Теса. Хорошо. Друзі, ну, як ви бачите, е, все, закінчили ми повністю цей скат. Просто закінчили, ми вчора вже починало темніти, довгенько з ним провозилися. І не став я вечором по темному знімати, думаю, вже покажу з утра, як управлюсь, то покажу вам, що вкрили. Значить, дивіться, тут ми вкрили, а останній лист я там на коньку прив'язав вірьовку. Е, лист вони знизу подали, я прикрутив його вверху там на 4-5 саморезів, і по вірьовці держався, спускався і закрутив останній лист. Потім треба буде зараз мені, ну не зараз, прям покрутимо коньки наверх і покрутимо, пообрізаємо усі лишні шальовки з боків криші і покрутимо торцеві планки. У мене вони є. Коротше, це осталось торцеві покрутити, обрізати, торцеві покрутити і коньки покрутити. Ну і вірьовку відв'язати. І по криші вопрос будемо закривати. Криша вкрита. Значить, дивіться, що в нас вийшло. По самим воротам. Я тоді спросив в предыдущому ролику, що робити, і е, що мені робити з воротами. І там писали «Е, висоту маза, камаза, зіла, газона, е, мана і так далі. Коротше, самий оптимальний варіант, ну я по всім, судя по всім коментарям, це 3,80. А в мене вони 4,20, 4,30. Ну тут е, плюс тут трошки ще підніметься нанизу. Я перечитав всі коментарі, прийняв рішення оставити їх такими, які є. але Если их делать розпашні, они получаются высокие. Поэтому у меня там есть своя мисля, як їх упростити, щоб були і легкі, і этот, і так і оставить. Коротше, висоту так ж і треба оставити, бо все одно вдруг якийсь ман чи там э, якась фура, я все одно дорогу зроблю прямо в будущем, э, дорогу виложу сплітом, зроблю заїзд хороший і прямо буде отак ворота. Поэтому я думаю, хай лучше буде так, щоб потім не прийшлось э, десь вигружати а сюди носить. Ангар є ангар. Значить, що в нас тут вийшло? Я це укрив кришу і думаю, що якось він мені казався маленький спочатку, а як оце накрив кришу, то вже й не маленький. Здоровий. Е! Э? Ну це ще стін нема, тут ехо таке буде стоять. По самим брускам, де прийшлось мені додати, на соєдиненні, де 2 по 5,50 лежать два листа, там по 5,50, е, нічого я не додав, воно чітко лягло все на брус, скрутилося і так прилягло класно, і я в кожний жолобок прикрутив профліс на соєдиненні. Тобто там виходить сантиметрів 40 е, нахльоста. Отак, два листа і прикручено там жорстко вийшло. Единственное, я добавил три бруска на ці три прольота під коньком, Потому що там було жидкувато, я додав. І все, більше ніде нічого не додавав. Также мені треба тепер, виходить, докупляти брус. Вон там прошити брусом, там над кормоцехом прошити брусом. Це де мені треба обшивати Е, металом, профлістом. Тут у мене весь брус є, тут нічого не треба мені видумувати, тут все е, просто бери крути. І також той торець теж треба над воротами, везде треба ще покрутити брус. Також брус треба покрутити, виходить, ось отут. Це ж теж ось ангар. Тут закрутить брус, тут у мене буде плоский шифер в три ряда. Ну а з тої сторони Получається, отсюда буде вже профліс. Коричневий тут, тут коричневий і бок вагона теж коричневий. Ну і всі стіни коричневі. Коричневий профліс лежить, зеленого вже нема. Також залишився один листок із цієї кровлі е, зеленого. Ось він лежить. Ми просто Е, вони два були, щоб типу, більше нахльости, але ну, більше мені не треба козирки випускати. Ми один розпустили вдоль пополам і накинули і прокрутили, один сохранився. І цей один, я думаю, е, потім на саму високу точку його прикручу. Е, він, виходить, 5,50, должен його хватити ось сюди, на центр. А далі вже там з тої сторони особа яка різниця. Зелений, буде один зелений, а весь остальний коричневий, яка йому різниця. Щоб не переводити листок. Також у мене тепер є куди зложити самі доски, і отакі листи. Он у мене наверху тепер буде відділення, так сказати, для досток, брусків, якась мінвата, якісь там мішки і так далі. Як усе заш'єм, все вже буде добре. І тобто, отам мене буде використовувати теж для таких, для длінного, невдобного, ніде не положиш, а туди положив і отлично. Также, друзья, по шиферу. Багато вопросів після останнього відео по шиферу. Мені люди кажуть, Типу, а чого ти не ш'єш шифер зразу до цих брусків? Ось, стоя, пускай шифер, стоя і до цих брусків. Якщо я нагружу, прикручу шифер до цих брусків, а ці бруски тільки держать саморези, ось, снаружи. Тобто, як би я тут не закрутив, Е, напор буде йти на, тільки на саморіз. А якщо я з внутрішньої сторони додавлю бруски, і ці бруски, що будуть з внутрішньої сторони, де зроблю по центру ще соєдиняшку з цим бруском, щоб вони везде були типу, як в місті. І тоді поставлю шифер. Шифер треба ложити льожа. Об'ясню чого. Того, що як кладеш шифер льожа по длині, він кожен перехльост соєдиняється на бруску. А якщо стоя, у мене багато буде пустих Е, соєдіння воно буде пусте. А так льожа буде краще. Менше цих соєдінень, а де соєдінення, я туди теж доску всуну і закрутим. Також кажуть, що труби вигнуться від того, що ти нагрузиш пшеницю. Я пшениці не буду грузити 2 метри. Ну так накидаю, там ось отак. Воно е, не буде, скільки там прям напора такого, що прям повигинає труби. Ні, такого не буде. І я ж трошки е, ну, з цим якби дружу. Ми робили ангари різні, я знаю, де і як е, насипають пшеницю, і де ми робили під пшеницю, під кормову базу, там під різну сипучку, які стіни. Звісно, ми вкапували або вкапували ПГшку 3 х 6 або 3 х 1,5. Ой, кажу, 6 на 1,5 або 6 на 3. ПГшку 25-ку, 30-ку. І Ілі вкапували стоя, ілі льожа варили просто до труб. Ну там, та, звісно, стоєва труба була 280-300 там якась. Там, звісно, ми просто закладними приварювали ПГшку. І нормально було. І держало пшениці по 2 метри і по 3 метри. А ну а мені ж тут так не треба нагружати. У мене ж немає своєї землі, що мені треба е, кудись пшеницю діти. Мені купить її на год, саму пшеницю і небагато. Там, ну, там, Я там знаю 50-100 тонн і все, мені вистачає. Ну, я думаю, якщо трошки роз, е, ще трошки розкрутимося, ну хай 100 тонн. Мені багато особо не треба. Поэтому... І в мене ж бігбегів багато, а бігбеги треба. Бігбеги треба теж буде. Якщо не буде влазити, можна поставити бігбеги, а пшеницю. Якщо я поставлю понад стінкою бігбеги, а пшеницю упирати у бігбеги. Можна і так зробити. Вода вже капає з криші. Сюди, дай. Ну так. Да. І в мене є отліви. Давно вже лежать. І зацинковки погнуті, і під них пешки погнуті, все. Е, Хочу сюди поставити от лівий, на цю сторону. Ну то вже потім, як стіни доробимо, дош'ємо, будемо ставити от лівий. Коротше, виходить, я щось думав, дольше будемо крутити, але ну, ми швидко оцю закрутили. Ну, грубо говоря, цю здорове відділення один день. Богдан з дядь Сані подавали, я вірьовкою витягнув, вложили, закрутив. А з тою дольше промодохою. Це виходить маленька криша, але ну крута, її день на неї, ну вона ж половину менше. І того вийшло цієї кровлі у нас десь, якщо з козирками з усім, е, десь 130-140 квадратів цієї кровлі і той 60 кровлі. Тобто з того ската 60 квадратів і цього 130. Ну, я приблизительно, там плюс-минус. Сейчас надо, що надо, ставити ліса і обшивати стіни. Тепер потихоньку не спіша. Криша тепер укрита, мені тепер все одно. Єдине, що ну, я дивився, там далі будуть морози. Мені особо морози ні на що не впливають. Тут уже лазити ніде не треба. Ось на лісах і крутиш, уже більш удобно. Ліж би вода на голову не така. Ну вода тече, якщо плюсова температура, як зараз. Сніг випав і плюс. А так, якщо морози, води не буде, обшивай, зашивай і все. Саме головне вже накрито, тому нам сніга, дощі, всі опади, вони нам не страшні. Коротше, отак. Так же, що я подумав. Якщо я зроблю а ну Вик, пойдем внутрі. Якщо я тут зроблю Получається, в, в три ряда шифер, це виходить, у мене тут буде три ряда шифера. Ось по цьому бруску примерно. Ось воно йде, йде сюди. І тут я теж зроблю в три ряда лежа. Ну а тут, думаю, мабуть, добавлю ще й четвертий ряд, щоб закрити повністю е, вагон свій. Ну, грубо говоря, під ту трубу так зашити, щоб туди можна було і накладувати, щоб щоб воно не падало. Зашити зразу, щоб і внешній вид був і все. Ну, Двері виріжу і не знаю, вікна буду оставляти чи ні, мабуть, не буду. Зашью і все. Ну і потім останеться, а то розібратися з воротами. І як потепліє, вже туди. Весною будемо е, планувати тут. А лишак, бо тут є бугри, ось в мене в цьому місті. Ось у мене ну тут пісок, а під піском тут здоровий бугор. Його треба буде убрати. Все так більш-менш поубирати. Піском планувати, все трамбовочкою трамбувати і думати, що робити далі. Ілі там асфальтувати, ілі бетонувати, ну тобто таке. І так потихоньку-потихоньку своїми силами і зробимо. Також в мене спрашують, де ви брали скільки металу, скільки труби. Все це ролики в мене є. Все я купляв труби кусками по півтора, по два метра. Так само на ферми, все кусками. Там саме більше був, по-моєму, кусок 2 або 2,80 найбільше. Все ми варили з кусків, все я купляв беушне з кусків посоєдняли, поварили ферми. Як ферми варили, теж у мене ролики є на каналі, як ми їх збирали в кучку, як зварювали. Як труби соєдняли, теж є це все дядь Саня соєдняв, варив. Я був у нього на подмастер'ї. Все це із белушки. Ну, а брус, звісно, я купив новий. Зараз бруса не вистачає, то треба ще. Этот. Все воно постепенно. Я зібрав трошки металу, трошки труби в мене було. Также спрашивал диаметр трубы. Я уже и не помню, друзья. Я б їй на коментарі діаметр труби. Я вже й не пам'ятаю, бо вона в мене тут все разнобоє. Ця, по-моєму, ну ця десь виходить 90. 90-86, отак десь оця труба, оця стоява. І та така сама. Стінка 4 мм отута. Це в мене е, труби Оця частина труби була тут в сарай стояв і курятник був обгорожений. Це ще тих времен труби. Ми їх почистили, пообрізали, де там було зігнуто, повиравнювало. Ну, Тобто це товстостінні труби. Це не так, що, як ви думаєте, нагрузиш пшеницю, воно завалиться. Якщо навіть грузити пшеницю, мені прийшлось, к примеру, отак. Я б кинув би, як поли, допустимо, забетонірую, кинув би отсюди. І сюди розпорку. І так на кожній стойці. Своєобразні э, розтяжки поробив би і сип скільки хочеш. Це якщо вже треба буде. А поки мені, я думаю, тут трошки насипати і хватить з головою. Нікуди воно не дінеться. Ангар все більше укріпляється, укріпляється, укріпляється. Ще доробимо діагональки, дош'ємо. Ну то вже діагоналі, то вже будемо як повністю ми. Е, заш'ємося повністю, щоб внутрі вже не так сквозняки дули, тоді вже будемо займатися е, діагоналями і шифером внутрі. Ну а поворотом коротше, такі треба і оставляти. Тому що послухає всіх, в кого яка висота машин, краще такі ж і оставити. Ой, треба ж шлангу змотати цим тюленям. Так що, друзі, оце хтось на когось лізе, отаке ось. І вони оце так кричатимуть, поки не закриєш двері. Там просто що, вроді би на дворі мінус 3, мінус 4 в нас сьогодні, да, Вік? а там жарко. Ну як жарко, ну так. І от відкриваємо. Так, утром управляємося, відкриваємо вечором. Літом, звісно, буде там жаркенько. Треба, мабуть, якийсь приток ставити хороший. Ну, хоча е, жарко, бо все закрите. Я вікна позакривав, щоб їм було тепло. Хай лучше буде чуть жарче, там сирості немає, аміака немає, тобто там отлично. По дровам ми ще купили ось таких ось обрізків. Ось такі дубові обрізки. Ну, обзьоли, виходить, дубовий обзьол. І їх вже теж порізали. Вони в мене в тому дворі, там трошки дорізати треба. І ось такі, виходить, порізали ось такі дубові дрова. Сирі. І ми теж їх сюди складуємо. Це вже буде на наступний рік. І з цих же ж обзолів я там повибирав багато е, хороших досок. Тобто така доска шириною 30 толщиною, там тоненьких є кілька штук. Тобто е, вибрав кілька штук досок, я потім покажу, буду їх сюди ложити на кормоце, хай тут лежать, на корита. Ідеальний варіант. Дубове буде хороші корита. То мене спрашивають, де ви берете доску, дубову на корита. Та де де прийдеться? Я не купляю, Ось підвернулося, одложив на корита, дивлюсь, хороше. Там можна і ящички поробити, і двері навіть зробити з цієї доски. Ну, я потім покажу цю доску. Ну, все не гоже так попиляло ось на дрова, а все, що хороше, подкладували. І по шиферу спрашували, а вам хватить шифера? Ну, типу, жангар здоровий, понизу прошить. Хватить, ще й останеться багато. Хватить його у три ряда. Ось висота 56 і три рази по 56 це буде в висоту. Мені там хватить. Ну, над вагоном вище заш'єм. І також отут, ось іменно де оця часть, де вход. Тут аж будуть ворота, тут стінка теж заш'ється, як і весь ангар, все заш'ється, фронтон. А тут я хочу просто підшити потолок е, знизу. Теж таким Якщо останеться, коли я там набрав е, отаких ось кусків, теж штук 20 взяв, як купляв профліс, і вони в мене є. І ними ж попідшивати потолки, щоб все було зашито, все було окультурено. Буде дуже красиво. Я зараз дивлюся на цю стінку самого е, кормоцеха. Ось, ну вона така страшна, я ж її обдер. А зараз скинемо е, обрешотку, покрутимо, почнемо крутити. Ось вони накриті у мене ці листки. Ну тут накриті, коротше. Обшиєм буде красота. Коротше так, друзі. Отакі ділей виходить. Тут у мене криша зелена на ангарі, на сараї така сама зелена. І я думаю, підійде літо, будемо займатися цим сараєм. Теж тут порядок наводить, в мене тут свої миси. Ну тут одна в мене проблема. Цей сарай у мене без фундамента. Він просто залита пліта і на пліті построєний газоблочний. І... А тут не пам'ятаю, є тут фундамент. По-моєму, маленький є. Оце пристраювали для поросят чи для хряка. Ну, коротше, отак. Вже й сонечко зайшло. Все, друзі, всім тоді пока. До скорих встреч.